my, my, my, my. Alo? Salut! Sunt eu, un haiduc Și te rog, iubirea mea Primește fericirea Alo? Alo? Sunt eu, Picasso Ți-am dat bip Și sunt voinic Dar să știi, nu-ți cer nimic Vrei să pleci, dar nu nu numai ei Nu sun Să-ți spun ce simt acum Alo, iubirea mea Sunt eu, fericirea Alo, alo Sunt iarăși eu Picasso, ți-am dat bip Și sunt voinic Dar să știi, nu-ți cer nimic Vrei să pleci, dar numai, numai ei Numai, numai ei my, my, oh, my, my, my, my, my, my, my, my, să pleci Dar numai, numai ei Numai, numai ei Numai, numai, numai ei Chipul tău și dragostea din tei Mi-amintesc de ochii tăi ei Vrei să pleci